Ah, tudo bem? Tinha medo de ter Escuta, Não, não, bicho. Tranquilo, mano. बिहारदेखि इन्टरनेट व्यस्त कसो भएर दृश्य याउने Form up on me! Watch out! Thank you. I got supplies. Turn the mic on. Y ahora